بعد ما سمعنا اليوم التصريح اللي قام به السيد قايد صالح تفعيل الماده 102 تاع الدستور آه، في الحقيقه يعني بالنسبه لنا آه، هذه ال هذه الاقتراح يعني هو في الحقيقه محاوله لايجاد مخرج ما بين قوسين قانوني للازمه ولا للمازق اللي موجود فيه النظام بعد خمسة ولا ستة أسابيع يعني تنتهي العهدة الرابعة نتاع السيد بوتفليقة وبالتالي يعني شيء غير معقول باللي يعني أيام معدودات قبل انتهاء هذه العهدة نديروا المادة 200 ونقولوا كاين مانع صحي إلى آخره في حين يعني عندها أسابيع أيضا من قبل ولا أيام معدودات من قبل كانوا بالعكس يعني نفس الأشخاص كانوا يبيعوا للشعب في العهدة الخامسة ويقولوا باللي السيد بوتفليقة راهو لاباس عليها وهذا التناقض هذا يعني بالك هما قالوا معليش بالتناقض التناقض هذا مي يعني الشيء اللي راهم يقوموا به هو شنو هو باللي يوم 28 ابريل اذا سيد بوتفليقه خلص العهده نتاعو اذا زاد قعد يعني ولو آه، رمزيا راه يعني ضد آه، يعني الطلب الشعبي الكبير يعني اللي يقولوا لا تمديد ولا تاجيل والى اخره واذا مشى يوم 28 ابريل راح يكون يعني هناك فراغ فراغ قانوني وفراغ فراغ في السلطه يعني vacance de pouvoir وهذا يعني ماهوش ما كانش حل تاعو قانوني اذا يعني قالوا من الاحسن نطبقوا الماده 102 معناتها 102 تاع الدستور donc نقعدوا في اطار الدستور واذا قعدنا في اطار الدستور القائم قعدنا في اطار المنظومه القانونيه تاع النظام القائم وبالتالي باستمرارية هذا النظام ومنظومته آه، القانونية القائمة وهذا ما آه، يعكس ويخالف تماما مطالب اللي سمعها كاع العالم آه، تاع الشعب الجزائري المتظاهر يعني ماهوش بالجمعه برك رانا شفنا تقريبا كل يوم يعني الفئات المختلفه قول بلي يعني على النظام الرحيل واذا على النظام الرحيل معناتها النظام ماشي هو اللي راح يفرض على الشعب المخرج نتاعو في اطار منظومته وبالتالي الاستمراريه لان هذه الاستمراريه يعني هي استمراريه النظام يعني الليبرالي النظام اللي ادى الى يعني المأزق الاجتماعي ولادنا راهم يموتوا في البحر والبطاله و و و المأزق الاقتصادي يعني التصنيع اللي كان يتكلم عليه والاستثمارات الخارجيه و و ما هي يعني غير كما يقولوا كلام في كلام وهو, وهو الريح والمأزق يعني في نهايه المطاف المأزق السياسي يعني نشوفوا يعني مأزق سياسي كبير وبالتالي آه، وبالتالي آه، وبالتالي هذا بالنسبه لنا ما يعتبرش حل وانما حيله آه، لجعل النظام يستمر بطرق اخرى او ما يمكن ان نقول ككلمه اخيره واستمراريه البوتفليقيه بدون بوتفليقه والحل والحل هو لابد من الذهاب الى انتخاب مجلس تاسيسي سيد آه، يعني يعني يمثل حقيقه طموحات الديمقراطيه في الحريات الى اخره والطموحات الاجتماعيه في العمل والتعليم والسكن ويعني والرفاهيه يعني والكرامه والقدره الشرائيه للمواطنين الى اخره يعني لابد باش نديروا مجلس تاسيسي هو اللي يقوم بتحرير الدستور حسب هذا الطموحات ويقترحها للشعب يعني آه، في استفتاء ومجلس التاسيسي معناتها سياده كامله للشعب لانه منتخب من الشعب وليس في الكواليس وفي بعض الصالونات وفي بعض البلاطوهات آه، وين يعني الكثير من من يقترحون انفسهم آه، يحبوا يحلوا محل الشعب